首先呢，当然就是我们新职业科塞尔，即将在六月二十三号开始事前创角，六月二十九号开始跟冒险家们见面。你们看看那超香的技能效果，而且最狂的来了，他竟然还可以化身成人鱼！另外呢，只要在六月二十九号前完成事前创角，创建科塞尔就有机会可以抽到黑精灵耳麦跟黑色沙漠卡牌组合哦。哎。 那科塞尔竟然都开了，那么我们的季节伺服器呢？没错，冒险家们敲完已久的季节伺服器即将跟着科塞尔一起登场哦。另外还有搭配夏季伺服器的活动，就是只要在六月二十九号前完成创建夏季伺服器的角色，就可以获得两个夏卡鲁的闪亮箱子以及首次登场的一个特殊道具。 塞利亚的藏宝图，这边先小小埋个伏笔啦，所以冒险家们可以猜一下，这到底可以兑换什么样的东西？应该不是鱼吧？再来就是我们黑暗骑士模型啦，这也是我们黑色沙漠第一次尝试的模型，看看那个大长腿就知道这是黑骑啦。据小道消息，听说这个可是限量的哦。 再来呢，就是冒险家们期待已久的阿图纳西温啦。阿图纳西温是包含了解谜啊、合作以及符合黑色沙漠特征的一个合作型地下城。目前预计的主题会有沙漠、海底、峡谷、森林四种，分别就会展现出我们黑色沙漠的特色哦。预计会在七月跟冒险家们见面。咦，而且这是合作型的，真队友，真队友。 现有的人生小游戏之后，下一个即将要推出的小游戏就是雅乐啦。这一次是超级容易上手的经典桌游规则，可以一对一，也可以多人对决哦。再来就是我们的红战啦，因为我们红战目前只有开放两个地图嘛，玩久的冒险家们可能就比较熟悉，比较没有那么多的变化，所以我们预计也会开放两个新的地图。下一个新地图预计是塞林迪亚北部平原。 另外还有首都瓦伦西亚巷战，不同地图会有不同的玩法跟体验，所以喜欢红战的冒险家们千万可以期待一下这两个新地图喽。喜欢 PVP 的冒险家们有福啦，黑色沙漠即将开放新系统 PVP 赛季，有单人对战跟多人组队的方式，赶快找好伙伴，到时候可以挑战一下这个 PVP 赛季喽。再来就是我们的梦境迪娜啦。 继上次卡派宴会透露出梦境迪娜的消息之后，想必冒险家们一定是跟我一样非常非常的期待吧？梦境迪娜除了跟上次说的一样，可以在海上奔跑之外呢，预计还会有在海上跟河面上可以短时间冲刺的一个技能。你们看看这个梦境迪娜的鬃毛，竟然是用水做的，真的太夸张了！啊，真的好想要。 再来呢，就是对于现有的职业进行重新的塑造，因为全新职业推出之后，可能反观对于旧的职业，可能就没有那么有特色。有了全新的职业之后，喜欢旧职业的冒险家们也不用太担心，因为我们会对于旧的职业进行重新的塑造，补足一些技能比较不足的地方，或是像现在新角一样有特殊的专属能力。接下来要跟冒险家们介绍一下这次海地宴会有什么样好看的奖励跟活动喽。 首先呢，就是巴尔克斯忠告加一百五十层，冒险家们没有听错，开场直接送一百五十层。另外呢，还有克伦恩石五百颗跟武器交换券，还有啪嗒啪嗒鲜鱼海贼宝物箱子，里面有残月礼包、宠物小红龙、卡普拉斯石头三百颗，还有克伦恩石五百颗。哎，加上刚刚送的，不就一千颗克伦恩石了？另外呢，还有黄金八代码。 出生就直接拥有很多骏马有的技能，这些奖励只要输入序号都可以获得哦。顺带一提，这一次的武器交换券可是没有时间限制的，所以冒险家们可以根据说你想要使用的时间来进行保留。冒险家们记得海第二宴会中间有放一个北美冒险家们制作的一个影片吗？那个影片啊里面可是有神秘的礼物呢，冒险家们有发现吗？ 人就是冒险家们千呼万唤使出来的，谁的鱼，热的锤子？没错，这一次海蝶宴会有准备给冒险家。 这个 Z 的宇宙锤子呢，不用放克隆恩石也可以保护你的武器不被损坏哦，是如同神一般的道具。还记得我们海地尔宴会的 Quiz Show 吗？靠着全世界的冒险家们的努力呢，我们十道题目的奖励都通通得到手了。我们只要在海地尔宴会之前有登录过一次以上呢，都可以取得这所有的奖励。奖励呢，记得要在七月二十八号以前领取完毕哦。 没错，冒险家们听好，最后最后压走的就是呢我们的燃烧的月尾。仔细听好了，冒险家，燃烧的月尾呢可以慢慢的变成东视平。 这次是第一次，预计也是最后一次。只要持之以恒地收集材料，就可以逐渐慢慢地变成冬饰品。然后冬饰品可以从三个饰品中选择，第一个是纳克的耳环，第二个是特恩拉德的耳环。 第三个是月牙守护者的戒指，这三种饰品可以选择一种变成东。详细的内容的话，可以再参考官网的资讯哦。好的，我们今天的二零二一年海钓宴会懒人包就先整理到这边啦。要记得把这个影片分享给没有看过海钓宴会的朋友哦。哎，当然分享给看过的没关系，我们可以再重温复习一次嘛。 喜欢这部影片呢，记得按赞、订阅、开启小铃铛，才不会错过我们影片的最新通知哦。好的，我是珊珊，我们下次再见喽，拜拜。等一下，等一下，偷偷告诉你们，只要在七月三十一号前练到六十单以上，就有机会可以抽到 iPad Pro 跟 AirPods Pro。啪嗒啪嗒，《鲜鱼海贼宝物箱》。 仙鱼孩子的宝藏，还有啪嗒啪嗒仙鱼宝藏，还有啪嗒啪嗒啊！我念完我都快变啪嗒啪嗒了。